今年第十三届人大四次会议政府工作报告中，关于对台工作的表述有不少与过去不同的提法，令人耳目一新。政府工作报告关于对台湾工作表述的新变化。二零二零年政府工作报告关于对台工作表述：我们要坚持对台工作大政方针，坚持一个中国原则，在九二共识基础上推动两岸关系和平发展。 坚决反对和遏制台独分裂行径，完善促进两岸交流合作，深化两岸融合发展，保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对台独，促进统一。我们一定能开创民族复兴的美好未来。二零二一年政府工作报告对台工作表述：我们要坚持对台工作大政方针，坚持一个中国原则和九二共识。 推进两岸关系和平发展和祖国统一，高度警惕和坚决遏制台独分裂活动，完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策，促进海峡两岸交流合作、融合发展，同心共创民族复兴美好未来。政府工作报告关于对台湾工作表述的新变化，今年与去年相比。 对台工作表述主要发生了以下几点变化：一是对九二共识强调的重点不同。去年强调在九二共识基础上推动两岸关系和平发展，是提醒对方九二共识基础是客观存在的；而今年改为了坚持一个中国原则和九二共识，意在言告对方，不管台湾当局是否承认九二共识，大陆坚持九二共识的立场不可动摇。 绝不后退。二是对改进两岸关系的程度要求不同。去年提出推动两岸关系，今年则提出推进两岸关系。一字之差，但幅度大不一样。推动是希望两岸关系的改善能够动起来，推进则是要前进一步。这是对台湾当局和民众提出的更高的要求，是提醒对岸，两岸关系不进则退，不利于台海的和平与稳定。 三是表示对和平发展将更加积极主动，去年和今年都提出了和平发展的希望，但今年强调是推进而不是促进，促进需要对方积极配合，而推进是一个主动的行动，不管台湾当局想不想，大陆都会主动着力和平发展。这里重点是要向台湾及国际社会表明，不会轻易改变和平发展。 将在推动国家统一问题上持更加积极、主动的姿态，同时还有一个更深层的含义，就是两岸关系的和平发展，并不意味着会自然的以和平方式推进统一，大陆也不会无限期消极、被动的等待和平统一。政府工作报告关于对台湾工作表述的新变化，四是对遏制台独表明了更加坚定的态度。 去年和今年都强调了坚决遏制台独活动，但是今年把坚决反对改成了高度警惕。坚决反对是对某种结果的被动性反应，而高度警惕是在结果产生之前将采取前瞻性、预防性、主动性措施。这也是对台湾当局去年在特朗普政府支持下对推动台独严重伤害大陆和平善意。 释放出的一个强烈反应，五是反映出了大陆对台湾社会民情的进一步认识。今年的报告中没有出现“团结广大台胞，共同反对台独，促进统一”的语言，反映出大陆对于台湾社会民情的发展变化有深刻的认识。在民进党当局的台独宣传下，台湾民众坚持认同自己是中国人的，也占较少部分。 大陆视台湾民众为同胞，但台湾社会目前并没有形成反对台独的主流性意愿，有不少民众反而成了台独在台湾统治的基础。团结广大台胞共同反对台独，促进统一，尚需进一步完善对台工作战略、策略和措施。纵观几年来大陆对台工作表述的变化，可以看出，中央政府对台工作思路越来越清晰。 政策越来越务实，措施越来越精准。无论台湾当局及台湾社会民情发生什么变化，两岸统一都是不可阻挡的历史潮流。